从三章二十一节开始，啊，使徒保罗一直到四章结束，都谈到了因信称义的呃真理。一章十八节到三章十九节，就是讲到了这个，无论是外邦人和犹太人，全是全球的人，所有普天下的人都是罪人这个事实，就把我们带到一个绝境。犹太人也没有可夸的，外邦人也跑不了。 大家都是罪人，都是在上帝愤怒当中等候上帝审判的这样的存在，似乎给我们带来一股黑暗的这个带我们进入到黑暗的这样的光景当中，让人感到非常窒息和沮丧。但是我们看到，从二十一节开始就谈到了上帝的意在律法之外显明出来，不在乎割礼不割礼，不在乎呃有没有律法，不在乎。 啊，你个人的行为，总之大家都是罪人，总之大家都是绝望，没有一个人可以凭着自己的血气和力量在神的面前被上帝认可的，都是罪人，灭亡是我们理所当然。上帝对我们公义的这个报偿，但是我们看到，因着耶稣基督的缘故，在律法之外，在人的功劳之外，在人的行为之外，不配得的这样的恩典，就是被上帝视为义这样的恩典。 被称为义将的恩典临到我们，四章开始就谈到了以亚伯拉罕作为范例，然后给我们解析了他的称义是怎么样的称义，是如何称义，他的称义的信心是怎样的。这样解释完了以后，又重新回到称义这个问题上，所以五章一节就开始谈到了我们既因信称义。前面已经谈到了很多内容哈，我们如何称义，呃，为什么需要称义。 那称了义之后，这里面我们看到很多既因信称义，就这里面先谈到了称义是过去式，哈，已经被称义的，这个大家一定要知道，哈，称义虽然它是强调了不被定罪，定罪这个概念是指幕后的审判，将来不被定罪，但是现在因着基督的缘故已经被宣布无罪了，被算为义了，已经宣布了，哈。 到将来只不过是再一次确认而已，曾经被称为义的，然后被确认而已。那个时候真的不被定罪哈？为什么现在已经宣布无罪了？不算为义，算我呃不算为罪，算某我我们为义，已经被称义了哈。所以，一个真正信的人，一个重生的人，一个蒙恩的人，他一生当中只需要一次被称义就可了，可以了哈。一次被称义就不再被定罪了哈。 所以这里面说到是既因信被称义哈，既因信称义就已经被称义了，过去式了哈，称义这是一个瞬间的动作，对不对？宣布嘛，法庭上的约宣布了。 上帝宣布那个事情已经，那个行为已经结束了，已经宣布了，就成为事实了。所以这个我们就带着被称义这个身份，持续的在这种身份当中去生活哈，直到基督再临那个幕后的审判，我们真的在神的审判当中不被定罪，那个事实去脱离出来，那个就确实的确定了哈。所以在这里我们看到，既因信称义就。 谈到了一个因果关系，既然已经被成义了，那么就就什么呢？接着我们主耶稣基督得与神相合，后面又并且又如何？就罗列了很多称义之后伴随着带来的祝福。弟兄姐妹，我们一定要注意，保罗说到我啊，这个使徒约翰说到我们领受的恩是恩上加恩哈。约翰一福音一章里面，这个真理和恩典都在他的里面，在基督里面哈。 这个道成肉身的那个曾经太初的道，亲自披戴肉身来到我们中间，取了人性来到我们中间。使徒约翰说：“真理和恩典都在他的里面。”然后不仅是我们领从他领受的恩是恩上加恩，这个恩是丰丰富富的哈，广度和深度是丰满的，不只是赦免我们的罪，有罪的无罪了嘛，对不对？还算我们为义。 不及格的人算我们及格了，呃，就算零了呗，达到标准了。但是不但如此，还算我们为一，就是我们算为一百分了哈。我们是亏欠上帝的律法的本分和义务，亏缺了神的荣耀，达不到那个神完美的标准。但是基督完全的顺从。 他他他的一生的顺从和他为我们呃赎罪的牺牲，我们称为呃这个积极的顺从和消极的顺从完成的，他所获得的这个义，就算在我们的头上，转嫁归算，转账到我们的户头上，算在我名下了。我本来不易，不但我过去的罪恶和过犯都被清清除了，因为基督已经用他的生命和呃偿付了哈。 就归零了，不算为欠债的人了。不但如此，还给我们这个一下一下子，不仅是从这个全球这个最低的拉国家后腿的这个贫下这个贫困户需要靠低保生生存的这样的人，然后突然变成这个哎，这个达到小康了，不仅是达到正常水平了，当然理想的这个所谓的小康正常水平，然后甚至还突然发现，哎，我这个。 不知道什么时候离家出走的爸爸在美国有什么这数千亿美金的这个是巨富，突然又联系我，这个把他的财产要继承给我，我就变成这个从水平下的穷人、欠债的人，变成正常人，又变成突然暴富了哈，就这个概念，欠债的人抹去债了，抹去债就变成正常人了吧？一无债一身轻，一一身轻，对不对？不但如此，还把更多的财产。 算我们为宜，这个是我们一辈子也赚不到的钱，归在我们头上，就是这样哈。所以在这样的称意的基础之上，还有诸多的祝福哈，恩上加恩，恩上加恩。既因信称义，不仅提到了我们被称义的这个呃行为这个实实况，而且说到我们称义的途径是借着信哈。 那就借着我们主耶稣基督得与神相合，这里面提到了第一点，称义之后的祝福的第一点，与神相合。换句话说，与神和好，与神和睦，或者换句话说，就是得到这个平安哈，这个平安。那什么意思呢？什么叫与神和好？我们之前已经多次提到了哈，前面提到了所有的人都都是罪人。 那罪人的原因，为什么？我们是这个生来就是罪人，对不对？生来就是罪人。不但如此，上帝已经明明借着一般启示向我们显明了他的存在、他的永能和神性。但是更可恶的是，我们本性里面就故意不认识神。不单是哎，我不知道耶稣啊。如果我知道耶稣是上帝，我早就信了。这是骗人的谎言哈！早就知道神的永能和神性哈！ 所以，呃，明明可知，明明知道神已经显明在心里了，但是问题是，人不但是犯了罪，承受了这个原罪，呃，活在罪中，认识某种程度认识神，但是更重要的是，人还故意抹杀这种这个良心和内在的神的意识。明明知道神，却故意不认识神，去拜偶像嘛，然后去放纵情欲嘛，所以上帝就任凭他们，任凭他们，任凭他们，任凭是对他们的审判哈。 表达神极度对这种悖逆、反叛、邪恶的愤怒，所以圣经里面给我描述到诗篇里面，耶和华上帝是天天向罪人发怒的神。约翰福音三章，我们喜欢的十六节，往后再读三章三十六节哈。十六节我们比较喜欢，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。哈利亚，呃，福音嘛，当然好。 但是讲着讲着，后面说这个信子的就有永生应许哈，信的人现在就可以享受永生，然后不信的人罪就得不着永生。为什么他不信神儿子的独生子嘛？然后神的震怒常在他们身上，不只是愤怒，是震怒，那种最高程度的哈，那个震怒直到将来最终审判的时候，将那些不义的人、不信的人、追随魔鬼的人。 拒绝耶稣福音的人，他们完全丢到永恒的火力永刑里面，那是极度的痛苦哈，彰显了神的愤怒。就像旧约会幕当中献祭的时候，将羔羊宰杀，将羔羊切成筷子，扒了皮切成筷子，完了焚烧在那个坛上。我们亲眼目睹看到那个献祭的人亲眼目睹看见那个寄生被焚烧烧成灰，那个是非常恐怖的事情哈。按照现在来说就是非常。 不人道了哈，这个这个残害小动物哈，但是那个时候就表明让献祭的人深刻的印象，那个罪的可怕，神的烈怒和圣洁的可怕，冒犯圣洁的神是何等可怕的事情。一个罪人因着一只羔羊替我们承受罪，结果他们要丧命，他无辜的生命要丧命，要被焚烧，被遭受那样的痛苦哈。那个每一个程序里面其实都蕴含着非常丰富的意义哈，那种被杀流血。 啊，然后又被切块扒皮，然后放到那个铜坛上，祭坛上要被火烧，直到是呃那个烧成灰，那个是很很恐怖的哈。旧约里面以以色列百姓一般他们不会用现在是什么火葬哈，因为他们觉得这个是非常残忍的，对待上帝所造的身体是非常残忍的。被火烧象征着是受咒诅的哈，所以当那个寄生被。 火烧的时候，他就是深深的这个是像看视频教学一样，是立体的哈，不是五 D 四 D 的概念，是现场直接目睹那一个罪人应该承受怎样恐怖的刑罚。所以弟兄姊妹，上帝的烈怒在献祭的仪式当中彰显出来了。今天人活在这个世上，人感受不到，可能意识不到这种神的震怒，但是圣经向我们显明。 这些明明知道神却故意不认神、不信神的，拒绝耶稣福音的，你给他传福音，拒绝至少这样的人身上，在他悔改之前，神的震怒在他身上。这个概念跟十九世纪以后自由主义神学抬头之后出现的一种这种风气，在教会里流传了一种风气是截然相反的。为什么？传了一种风气是什么？我们都是神的儿女，这个不分信不信耶稣哈。 全人类都是弟兄，全人类都是弟兄姐妹，我们都是上帝的儿女。然后，上帝是爱，等等。发现就渐渐的淡化了神的公义、神的圣洁、神对罪的愤怒这个概念，这种意识。然后大家啊，身是良善的，渐渐就人开始用这种自由主义神学、人本的思想脱离圣经的，去勾勒出来一种上帝的像，一种慈祥的。 啊，这个没有原则的，对着普世的人，只是敞开胸怀去无条件接纳这种不错。圣经里面显出了上帝是这种充满博爱的上帝，是吧？是让阳光照好人也照歹人，照义人也给不义的人，降雨给义的人不义的人，信不信？呃，是不是犹太人？上帝都爱，但是这是一般恩宠层面的。作为造物主，上帝对被造物，特别是他。 呃，按照他形象样式被造的人格性的存在的这种恩赐，普遍性的哈。但是关于救赎性的爱，上帝设定了什么？耶稣基督信的人应许给那些信的人，不信的人是明显是这个周翻了。上帝给我们摆上的这个生日 party 的盛宴哈，上帝。 这个用心良苦的为我们摆上了这个生日 party 的呃盛宴，然后端上一个丰盛的，我们从来一生当中没有吃过、没有见过、没有想过的蛋糕，呃豪华的套装哈。结果我们就一脚给踢飞了，这种对献礼者的亵渎。如果献礼者的是比我们低级的、下一级的，我们下属或者说社会底层人无所谓；如果跟我们朋友伤了朋友的心。 但是如果是我们上级无限超越我们的那位，我们对他的冒犯，那就不只是踢翻了一个蛋糕的问题，是吧？所以对于这种圣洁上帝的冒犯，那个上帝是圣洁的，是公义的，他也有威严的。当人去明知故犯、背逆他，甚至是呃反叛他，甚至是忘恩负义，圣经里描述人对上帝的背叛是一种忘恩负义，哈。 然后故意不认神，故意不拜他，明明知道神却不拜他，所以那个激起对上帝的愤怒是极大的哈。所以弟兄姊妹，我们认识上帝也好，认识耶稣一定要全面的认识他，我们不能把耶稣给分解化。 只把他一部分的那个特性属性给抽离出来，然后我们就呃呃认为耶稣就是那样，像好莱坞画像里面。实际我们看耶稣生平的时候，耶稣有些反应和今天基督徒的金钱观是不同的。他也周桌子哈，也拿鞭子去抽人，也斥责那些法利赛人，甚至咒诅那些人，甚至说西律是狐狸等等，令人费解。耶稣怎么还说这样严厉的话呢？这就是神，是吧？他既恩慈的同时，他也有威严。 对那些不肯悔改的人，他是充满愤怒的上帝哈。这个跟我们今天这个性格或者心胸不是一回事哈。他越圣洁越威严，他就越配受尊重。当人越冒犯他这个威严的时候，他的那个盛怒就越大哈。所以，所以在这里我们看到神是，呃，愤怒的，向那些罪人愤怒的。那愤怒的这个情况就是出现了一种对立关系哈，就是。 是造物主上帝和被造物，在这个基础上，主权和所属嘛，对不对？然后再就是审判者和被审判者，我们冒犯了上帝，圣洁的上帝一定会以他的公义追讨我们这些呃忘恩负义的罪人的罪，所以他就变成了审判主，不只是造物主的概念，所以他一定要审判我，我们就变成了罪犯，被大法官天天追着，用充足的证据证明我们是罪人，又宣布我们定罪的这种光景。 所以被定罪、被宣布审判的这样的结果，最终会什么带来的就是和罪名一致的、相称的刑罚。上帝是天天向这些不肯悔改发怒的上帝，所以这个这一点，大家基督徒，我们人的悟性、人的理解能力是有限的哈。一方面，前面三章十六节为什么宣布神爱世人，这种爱，神。 在我们还做罪人时，候，罗马书五章八节我们也会学哈，呃，在做是爱，他就爱我们了。一方面说上帝爱我们，另一方面又说上帝恨我们，这个矛盾怎么解？就是我们牧师，我们学基督教要一说了哈，他不，呃，迁就人的这个逻辑上的矛盾哈，他一方面照着圣经说神是爱我们的，的确我们的救恩好处一切都是基于神的爱，另一方面又看我们的现实，我们是罪人，上帝是不。 无视我们的罪，对他的冒犯，追讨我们的罪，向我们不可悔改的罪人发怒的上帝哈，所以弟兄姊妹，这两种属性同时并行。至于这个两种感情如何在上帝的心里面同时存在，就像神的绝对主权和人的绝对的自由之间，这种不是绝对自由，神绝对的主权和人绝对的责任和本分之间如何协调的问题，百分之几的问题。所以我们说百分之百神的主权，百分之百人的责任，对不对？那神的公。 神的愤怒和爱是同时在神的里面并行的存在的，但是这个如何协调，我们无法啊测度哈，无法搞懂。所以只要这样接受，一方面因着神慈爱爱我们，神的形象在我们里面，他自己的工作是吧？学妖异的时候都听听过，还记得不记得？我不知道哈。我们里面有他的形象，所以他爱自己的缘故，他爱我们。 因为里面他有造的，按照他良善的美意造的那个善，是吧？然后另一方面，因着我们的恶，他恨我们，所以这样分开哈。那所以就我们要抓住一面的话，就忽视了另一方面。所以神是向我们发怒的，我们是罪人。但是如何解决这个问题呢？我们看到这里面说到了，不只是说到上帝的愤怒，还说到了和好的必要性。 正因为这种敌对关系，我们是神的仇敌，上帝是我们是背叛者、忘恩负义的人，是要追讨我们。审判主和被审判主，一个罪犯到处去流窜逃跑，另一个就执法的上帝在到处去追讨他，直到把他逮到，行之于法。这是上帝断不以有罪的为无罪的。上帝，对不对？那问题是，这个关系紧张到这个程度，怎么去和好？怎么和解？就出现了和解的必要性。 那奇妙的就是这样，这个和解的必要性是，也是上帝主动的。我们所得罪的上帝，我们是上帝的敌人，我们冒犯了他嘛，背叛了他嘛，这个偷了他的东西，离家出走了嘛，就像你你阿尼西姆似的哈，偷了自己主人的，然后背叛了主人，跑到那，然后上帝又主动的开始寻求与我们和睦。 这个图像是令人费解的哈，现实当中很难出现这种情况。那在福音书里面，我们看到典型的例子就是浪子的比喻，明明是父亲还健在呢，就要这个遗产，这不是咒我死吗？对不对？大逆不道，对不对？中国文化的话，呃，亚洲文化都差不多哈，父亲活着的时候就要分财产，你不咒我死吗？极其悖逆和不道，然后枉费父亲的一片心意，父亲天天。 呃，努力工作赚钱，然后他虽然有钱哈，仆人照顾他等等，一切都在父亲的庇护下。但这孩子可能是这个青春期哈，这个要呃做一把真正男人，想寻求真正的放飞自我哈，要闯一片自己的呃有个人的梦想，这个也可以理解哈。总之呢，圣经里描述的不是这个，是强调他那种背叛、脱离父亲、不满足父亲、试图脱离父亲的这个控控制范围。 然后结果拿着财产就跑了，对不对？呃，离家出走了。那这是一种背叛，但是父亲呢，却天天盼望这个浪子回来。当然，我们的上帝不只是消极的在那干等哈，这是只是用了人间的这种事事作为一个类比，让我们知道父亲虽然儿子冒犯了他，得罪了他，但是父亲还是盼望他回转。 所以，当浪子回来的时候，父亲就上去，就又亲他，又抱他，又给他换衣服，又给他摆宴席的庆祝，对不对？那个父亲的心，我们的神就是这样：一方面他对嫉恶如仇，另一方面他却为罪人预备和好的出路，主动的哈。当然，我们从这个整个圣经的启示来看，这是为选民哈，他为他所爱的人。 所以，上帝主动出动，这是出于上帝的慈爱、慈悲和怜悯。上帝为我们设立寻求与他和好的道路，这是完全出于上帝自己的怜悯和恩典。哈，以弗所书一章三节到四节说到，呃，愿颂赞归给我们在天上的父，哈，因为他在这个，他为我们预备了，呃，在天上预备了诸多的这个福气。 就如在创世之前，在耶稣基督里拣选我们，然后这一切都是照着他自己喜悦的旨意，他的怜悯，他的美意，他自己的心意，不是基于我们，不是遇见了我们会信，遇见了我们可能悔过自新，遇见我们有多么帅，多么，多么善良，我们是罪人，是愤怒的对象，但是上帝却在创世之前，他先计划要。 把我们从最终拯救出来，这就是神的那个主动性，神的那个慈慈悲和怜悯哈。罗马书五章八节不是也说到了吗？我们还做罪人的时候，那个时候咱还不认识上帝，还像我似的，作为一个无神论者、共产主义者，自己觉得自己是共产主义的接班人，天天这样接受教育嘛，唱歌也唱这样的，然后呃，政治课也这样，老师也这么教，然后新闻上也这么演，自己就觉得自己是一个这样的非常荣耀的。 上帝那都是西方东西，帝国主义侵略手段，麻痹奴隶，什么都是否负面的哈？对宗教和耶稣都是负面的，所以我们还做仇敌呢，压根儿里面没有丝毫的敬虔的想法呢，没有想着有一天我去认识认识上帝吧，那种想法根本没有。对上帝，对所有宗教都是负面和否定那种敌视的那种态度哈。但是正在那个啊小学的时候，十几岁的时候。 可能那个时候距离耶稣这个呃九几年嘛，对不对？那两千年前，将近两千年前，耶稣已经在哥哥踏上被钉十字架嘛。今天回头来看啊，那个钉十字架的时候，我已经在基督里面与他一同钉十字架了，对不对？虽然这个经验我现在悔改的那个瞬间才经验，但是事实是，耶稣被钉的时候已经考虑到了他在永恒当中拣选的那个人，将来某一刻他会呼召悔改的那个人。 某某穆某某人在那里面已经包含了，我还不认识他呢，我还毛满脑子是厌恶的、抵挡的、仇恨的那种想法呢。但是他已经为我们死了，对不对？所以弟兄姊妹，这个是神的主动性，神主动与仇敌和好的这种他的心意，完全出于他的慈悲和恩典哈。所以后来以弗所书四章里面，呃，十四节也也提到了我们啊。 如今借着耶稣的血，我们得与神相合哈。前提是前面我们一章四章一节里面说到，我在我们心中运行的邪灵，我们这些不信的人里面都是恶毒，都是运行里面掌控我们的是认贼为父嘛，世界的神嘛，撒旦邪灵都在我们里面运行。虽然我们不一定去拜拜什么，但是所有不信的人都是魔鬼子女嘛，在我们里面支配我们的那些掌管我们的那个灵就是邪灵嘛。 这样的敌人，后来耶稣借着耶稣，他使我们与神和好；神借着耶稣基督，使我们这些他的仇敌与他和好。所以在这里面，我们看到神的主动性，而且神的主动性之后呢，我们看到他也主动的设立了这个中保，或者说和好的这个中间人哈，就是我们所说的前面也多次提到的耶稣基督哈。 以赛亚书九章六节里面提到了说，将来有一个婴孩要出生，人他的名字叫什么？奇妙、测试、全能的金永在的父。最后说到是个和平的君，他是一个和平之主，要来成就和平。旧约里面没有和平之主哈。 后来什么所罗门成为这个呃这个撒冷王嘛，和平啊等等，所罗门也是什么等等，好像和平，实际上旧约的王没有和平，到处征战嘛，防卫或者是进攻嘛，对不对？但是有一位王要出生来，要成就和平。那这个和平就是后来在福音书里面记载的，人要称他为伊马内利，取名叫耶稣的那位，要成就和平的哈。 然后，耶稣自己也曾经自己在约翰福音十四章二十七节里面告白说什么呢？说到我要将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，所以你们不要惧怕，不要惧怕哈，不要忧虑。那上帝差遣他的儿子来，要成就和平，使罪人与自己和好。前面我们也讲了，耶稣基督完全的顺从，满足了上帝，获得了上帝的喜悦。 当然，这个获得喜悦不是作为圣子的角度啊。圣子的永恒当中，甚至在实际上，父与子是永远亲密无间的，他们之间不存在什么隔阂哈。他们是一，他们共享所有的属性，他们之间那种爱，在父怀中的独生子，这个怀的概念就是不是生理和空间的概念哈，是他们之间那种关系是密切的哈。那道成肉身之后，圣子道成肉身之后，额外的取了一个。 中保的职分，作为中保，他代表我们，代替我们，他博得了上帝的意喜悦和认可，所以上帝把他从死中释放出来，因为他没有罪嘛。所以复活象征着我们学基督教要义书说的，复活象征着他被神悦纳，他胜过死亡，他为我们替我们，代表他，呃，没有罪嘛。如果有罪人死是必然的，不可能是超过死的诠释。 但是他复活了，证明他是无罪的，证明他被神称义、被接纳的，证明他胜过死亡的。他为我们，是吧？所以在这里，我们看到他，上帝差遣他做来做和平，他所顺从，包括他的牺牲，牺牲就是为了堵我们的破口嘛。我们欠的债，他替我们还上了，用自己的生命，以至于上帝的愤怒都倾倒在这个中保基督身上。所以呢，他才向我们消了气嘛，对不对？ 所以，主中保基督何等重要？为什么要信耶稣？就是因为这个缘故吗？我们欠了太多的债，我们得罪了上帝，所以要想回到上帝面前和好，必须得透过上帝为我们提供的这个途径——基督耶稣。除了他以外，没有别的拯救；除了他以外，上帝也没有赐下别的名，使我们在天上地下可以靠着他的名得救的。唯有耶稣以外，唯独基督嘛，唯有耶稣嘛。 所以基督教某一个程度是比较霸道的哈，我说的这个霸道是明明是仇敌们诽谤我们才说的嘛，对不对？这个霸道你要理解才是嘛。这个世界上都有权威，都有话语权嘛，对不对？那个创造宇宙万物的神得罪他的神，他自己提供一个与他和好的方法，当然霸道了，对不对？ 那你说，难道你冒犯了神？你主动跟我神说，哎，我这样补偿你呃二百亿美金，你就饶恕我吧？上帝不一定勒护你呢。按照你那个所有的功劳，呃都不足以平息上帝的愤怒，对不对？上帝主动提出条件，你还说这个霸道？基督教的这个排他性就在于这个哈。我们可以胆大的说，真理在于啊。 基督教里面，当然我说我说的这个基督教是圣经启示的那个原本的真理，不是说在历史上我们可能解释的过程当中有偏差那个基督教哈。所以，上帝真理在上帝手中，上帝借着圣经启示了他的真理。我们读这个真理的时候，纵然可能解释时候会出现偏差，但至少救恩这个简单的信耶稣就永生这个事情是毋庸置疑的哈。 不信耶稣就要灭亡嘛？那这个肯肯定会被人觉得是霸道嘛？那其他宗教怎么办？有些人认为这个啊多多元主义嘛，有的人是认为混合主义嘛。多元主义是说大家都一样的宗教嘛，都一样价值，都有生命，都有殊途同归嘛。混合主义是大家混在一起，各个宗教的要素抽离在一起，吸收各个宗教的精华，是吧？其实本质都一样。但是基督教为什么具有排他性？因为上帝是只有一位的。 他自己这么启示了，他已经把所有假宗教都甩到一边了。那我们这些作为新上帝的人，只能照着上帝自己启示的去说呗，对不对？那我们也不能说上帝说别的都假宗教，我们装作好像很博爱的样子。哎，其实别的宗教也不错啊。呃，这个不错，当然是说不错别的宗教里面也有部分真理，甚至他们道德方面也有值得可称赞的部分，对不对？但是说救恩的问题。 上帝要透过某一个宗教实行救恩的话，那除了基督教以外，没有别的了哈。从旧约，上帝一直在众民族当中，在罪人当中拣选亚伯拉罕，主动向他起誓应许，上帝已经选择亚伯拉罕，暂时就把其他人就撇在一边了嘛，这是上帝主权嘛，对不对？那为什么我们批评论断上帝呢？觉得上帝好像霸道呢？这个就是他选择的嘛，对不对？那你说美国什么苹果公司？ 呃，有一天到中国找代理商的话，他当然要选了。你们竞标吧，来都来，有什么本事都拿出来看看。他当然要选了。我觉得这个合乎标准，我就把这个代理权给这个公司。那你说霸道吗？这个不是正常的事情吗？我们都会那么做，为什么上帝这么做就觉得他独断专行霸道呢？我们所以说我们是流氓嘛，所以我们是罪人嘛，无理嘛，自己没有理还讲出来理，对不对？所以弟兄姊妹，在这里我们看到。 神设立耶稣来达成使我们这些罪人与他和好的这个目的，所以耶稣就成为这个和平的使者。耶稣也说：“我要将我的平安赐给你们。”但是我们要是呃，而且也透过耶稣他完全的顺从和牺牲、复活，做成了这个。只要我们相信福音里面所应许的那个耶稣基督的话，我们的罪就得以赦免，我们就可以与神和好。 问题是我们要思想这个与神和好，我们与神和睦了、和平了，或者说我们拥有了这个平安的话，这个平安是什么？首先我们要区别，这个平安是客观的关系，我们更多的是强调一般的印象当中，我们说平安是一般更多是强调这个主观的感受哈，我们里面的感受，我心里面舒服不舒服，平平安安，对不对？我说这个是。 与神和好，或者是拥有了从神来的这个安，首先圣经所讲到的是客观关系的修复。以前上帝是法官，天天追讨我们的罪，要治我们的死罪。为什么？我们是得罪他的犯人嘛。所以这个概念就是敌我关系，哈，敌我关系。那怎么使敌人和自己和好呢？透过耶稣嘛。所以这个和好呢，握手言和，这是客观的关系。 以前我们是是愤怒之子，以前我们是罪人，魔鬼的子女。耶稣说的，对不对？我们是罪人，在黑暗当中行，是瞎子，在树林上。我们是没有神恩约、祝福、祝约，都跟我们没关系。但是如今却借着耶稣与神和好了，这是首先是关系上和好了，客观的关系。这个关系好了。 你可能主观上你的感觉可能还感觉不到，但是事实已经成就了，对不对？呃，客客观的关系已经和好了，上帝不再敌一，不再仇视我们了哈，不再把我们当做敌人，不再把我们视为罪人，不再怒气的、愤怒的去对待我们，感情就不一样了，心消气了嘛，因为已经解决了嘛，消了气，然后和平了。 上帝也以慈爱去看待我们了，所以这个是客观发生的事实啊。我们可能主观还没有感受到，但是当我们信耶稣的那一瞬间，呃，上帝对我们的态度、看待我们的立场就不一样了，不是对立关系，是亲骨，是父子关系哈，是一家人的关系，和好了嘛。以前是那个慈祥的造物主和被造物，他按照自己形象造的。 用更广义的时候，那个时候作为造物主的立场是，上帝是我们的父，我们是他儿女嘛，对不对？亚当是从神生的，严格来说，这个这个说法不对嘛？上帝怎么能生亚当？亚当是他造的嘛？亚当从神而来的，所以亚当被称为神的儿子嘛？这种概念，造物主对不对？没有犯罪之前，他是我们的父，对。但是如今借着耶稣基督，我们这些敌人和好如初。 使上帝不再向我们发怒，他对我们的感情不是那种愤怒的啊，愤怒的不是那样的，所以这个是第一，客观的关系上改变了。所以大家信耶稣以后，大家一定要有一种意识：你现在地位和身份上和上帝因着耶稣的缘故，关系发生了变化啊！上帝不再以那种愤怒和仇视看待你，你是他的儿子，你是他的儿女哈，和好了，这是第一点。 其次带来的就是，因着这样的客观的关系的变化，我们主观感受上的变化经历。因着罪被赦免了，因着上帝那种无形的愤怒和咒诅在我们压榨的那个黑暗被拂去了，我们心里面就经历了那种被赦免、被接纳。 的那种喜乐和平安，圣灵住在我们心里面，圣灵将那个平安赐给我们，我们良心不再被控告，我们良心不再被罪压制，我们也除去了那个呃心良的亏欠被除去了嘛，心里就坦然了嘛，不惧怕上帝了，反而坦然无惧的来到神的面前嘛，这都是借着耶稣的功劳嘛，圣灵使我们与基督联合，我们就经历了耶稣的血，耶稣救赎的功效，我们就。 至少内心当中应该体会到那种赦罪的平安，所以我们说客观的和平平安先发生了，与神和好了。主观的我经历可能会跟这个之间会有差异，很多基督徒信徒很多时间可能哎总觉得自己没有体会到呢，这个是一个问题啊。所以主观上会有这样，但是问题来了，我们要区分，当我们谈到主观的平安的时候。 还有两个事情要注意，第一个就是不信的人的平安和第二信的人可能也感受不到平安。为什么？第一，不信的人为什么会有平安呢？明明是上帝愤怒的嘛。正常人是在不信的状态当中，多少都有一种，多少一种恐惧、不安、怕死。为什么怕死？人死如灯灭嘛，就像死一条狗有什么区别吗？咱们不都那么信吗？被教育那么信的吗？ 我们就是个动物而已，高级的动物，高级猪和猪、低级猪有什么区别？都是猪，是不是在那个同样的范畴里面，是吧？有的猪可能穿着小花衣，洗得干干净净，吃那个特殊的买主人给他买的那个，是吧？啊，称呼不是称它猪，哎，儿子、baby 什么、亲爱的等等，称我我不是赞成这种观念，我是说这种现象。 这种猪的待遇绝对比那个在农村里面猪圈里养的，滚在烂泥里面，吃的是馊的那种泔水，是吧？偶偶尔主人出门忘了，还那个饿饿一顿两顿这样的猪，是吧？那家里养的那个跟自己睡在床上的那个小猪，那个干干净净的，穿着小衣服，那个待遇天上地下，但是都是猪，对不对？ 有的猪可能被宰杀 <laughs> 卖了吃肉，那个小猪可能死的时候花好几万块钱，还得给它搞个葬礼，可能，但是都是猪，对不对？那人、高级动物等等，但是我们看到，即便如此，有的时候我们人里面总是有，我们虽然这么认识，但是我们里面总是有一种不安，怕死。 既然我说我是高级动物，人死都如如灯灭嘛，也不相信有灵魂，也不相信有天堂，也不相信有上帝，死就死呗，算什么？坦然。有些无神论者真的坦然面对死啊，反正思想上他知道，所以他就不怕死。但是临终前奇怪，都怕死啊。有的人死得很狰狞，为什么？心里面那种对死亡的恐惧，不愿意死那种，甚至有的人濒死的时候会看到一些东西哈。 就特别狰狞的、恐怖的那种死死，既然是，呃，像灯灭一样活着，其实更痛苦。死了，完全没有意识，也那那种状态也感受不到痛苦，其实不比活着更好吗？无痛苦和痛苦哪个好？那为什么痛苦还愿拼命活着？有病了赶紧去医院治吧？花的几十万、几百万也得保命。所以嘛，人的思想有的时候和人的良心是不一致的哈，啊。 所信的和所视的是不一样的哈，所以那总之呢，呃，为什么怕死？因为是里面灵魂，它是灵的存在，它对灵界的事情是有知识的。即便我们良心辱灭，但深层还是有神的存在的意识，知道自己冒犯神，还要审判这个恐惧的，对不对？思想上、悟性上可能装上了别的这个信息，但是灵魂是不一样的，抹不去神存在的这种意识哈。 所以惧怕死，那一般的人是这样，但还有一些人为什么平安？不信的人，他们好像反而比基督徒更平安，很安详。加尔文牧师在解释这种情况时，出于两种：一种是忽视，第二是无知。忽视是什么？他们故意忽视神的存在，故意忽视审判的事实。这样的话就变成掩耳盗铃了。无知呢，是不是主观？ 因为他不知道、不晓得有这个审判，良心麻木，以至于在神的愤怒当中却感受不到神的愤怒。这是很多人为什么说：哎，我不信耶稣，我也觉得挺好的，心里也挺安舒的。我不像你们基督徒什么其他宗教的，好像不信什么就觉得不安。实际上，你们这些人是心灵脆弱的人，必须得运用什么精神拐棍儿，找一个信仰，心里才踏实。我不像你们，我我不信也挺踏实的。这种人哈。 真的是这样，良心麻木到一定程度，感受不到自己真正的需要，然后无知或者冷漠，然后渐渐的自己就对那种神的愤怒感受不到，绝缘体，绝缘体哈，神的那种愤怒他们感受不到，所以他们好像很平安，实际没有平安。为什么？那个客观的事实没有变。很多犯人在逃跑的时候，心里都一方面是努力想活下去，不想被这个抓到；另一方面心里良心受煎熬。 有一天被抓住了，总算舒了一口气。哎呀，总算能够踏实了。虽然是被逮了，可能要被处罚，可能会要被枪毙，被处以死刑，但是良心总算可以舒坦了。跑到哪儿都跑，伪装住饭店，甚至有时候现在住宾馆都住不了，要身份认证什么的，那就到处那种那种那种被定罪，已经在良心当中。虽然法官没抓住他，警察没抓到，但是他良心里面。 过不去，总是不安，那种压力让他受不了，最后干脆就自首了。这样的不是我们看新闻上不是有很多这样的报道吗？对不对？正常的罪人是这样，但是还有一些罪犯呢，邪恶到一定程度，良心没有感觉，麻木了嘛，像烙铁、烙惯的嘛，他们无所谓杀。呃，我昨天是早晨看了一个短的那个，一个一个医生，这个这个啊，不是一个理发师，他。 八年期间杀了三百六十个人，你想想什么人杀一个人就吓得要命，杀六个人就够残忍了，三百六十他可能已经这个淬血成瘾了哈，杀就变成他的娱乐了、消遣了。我们说变态杀人狂等等，就那样的麻木了，他也不觉得什么良心受责备啊，怕惩罚了，甚至面临审判的时候那种蔑视法官、那种蔑视法庭那种，这样的人不是有吗？他也平安。 呃，甚至享受那种最终生活，那怎么办？难道神的审判就不在了吗？不是，属于麻木、无知和冷漠的那种类型，所以他感受不到他需要平安，他觉得我不信仰也挺好。那这是第一种，这是错误的所谓的平安。所以我们先强调了这个平安不是你主观上感觉舒服那种平安，客观的关系，你和上帝有没有和好？ 除非你悔改信耶稣，借着耶稣才能与上帝和好，不然的话，那个平安可能是因为我们麻木、无知、冷漠，对不对？然后第二，信的人有的时候也没有平安，为什么？有的时候我们也犯罪嘛，犯罪了自己良心也不安，有谴责，不向上帝悔改认罪的话，心里就不得安舒嘛，这是正常的哈。 有的时候自己犯了罪，不管是大小，对上帝那种圣洁的恐惧，所以圣经里面常常说，让我们敬畏神，欢喜的侍奉他。这个什么什么感情？一方面是恐惧战惊的欢喜的侍奉他，这恐惧战惊和欢喜怎么能在一起呢？希伯来书里面说，让我们这个呃这个坦然无惧的来到他诗人的宝座面前，是吧？ 一方面说到那个敬畏，另一方面又坦然无惧，就是这样。坦然无惧是什么？我们知道耶稣基督的缘故，我们和上帝之间和好了，上帝对我们那个爱和感情。另一方面呢，当我们有过犯的时候，心里面对圣洁的神的冒犯、罪的严重性，我们知道的缘故，良心里面就不安，圣灵良心会责备且不惩不责我们。这个时候，我们就会有失去平安的时候。这个平安。 关系上已经巩固了，不可能破坏了。但是我们主观感受上会变，随着我们生活，有时候生活的压力、世世俗的忧虑，心里面也会闹，对不对？遇到危险的事情也会恐惧，呃，遇到这个压力的时候也会心里不安，也会暂时不安。有些是因为正常的，有些是因为世俗的忧虑带来的。所以重要的是要常常。 像保罗所说的，要让基督的平安在我们心里面做主，时常让基督的平安在我们里面做主，这个就是我们啊要保守这种心在我们里面的一个信仰生活当中非常重要的一个事实啊。所以，总之呢，我们在这里面今天讲到了因信称义的第一个祝福，因信不单被赦免，被算为义。 在这样的结果上，恩上加恩，上帝又给我们诸多的祝福。其中第一个，与上帝和好，与上帝和睦，与上帝和平，或者说，我们就平安了啊，脱离了那种逃犯被追逃的、被愤怒、被仇视、被咒诅的、被定为死的，最终有一天要彻底追讨我们罪的，因为没有人能逃脱上帝的审判嘛。这样的一个罪犯仇敌的。 角色和关系变成了被接纳的、和好的、神的儿女、和平的这样的关系。所以这个是客观的关系上的修复，透过基督哈，上帝主动做的，出于神的怜悯和美意。然后透过耶稣基督的牺牲和救赎，然后我们借着信圣灵与基督联合，就与上帝和好，经历赦罪的恩典。然后我们享受了这种客观的关系，也伴随着我们内心当中的。 啊，罪得赦免带来的内心的平安，赦罪的平安，与上帝联合的基督联合的那种喜乐，圣灵住在心里面那种，啊，安详会经历。但是有的时候我们也会偶尔犯罪的时候，不安，感到恐惧哈。所以这个我们要知道，这是正常的哈。只要被圣灵光照，我们悔改就好了。但是还有一种我们说的不正常的平安，就是我们一般人认为的那种在麻木、冷漠、无知当中。 虽然他不需要耶稣，他也不认为需要耶稣，这种情况他还很安宁的这种光景，这种情况也有哈。但是我们说，重要的是客观的与上帝的和好，那进一步带来的主观的经历，那个耶稣他的救赎所带给我们那个赦罪的那个平安哈，被神接纳与神和好，特别是在礼拜当中，特别是在祷告当中。 我们可以发自内心。保罗在罗马书八章里面说，加拉太书里面也提到了哈，领受了这个儿子的灵，或者说和赫本翻译成信仰，领受了儿子的灵，我们已经圣灵在我们里面了。我们最坦然无惧的发自内心，毫不违和的，也不觉得害臊的称呼父为父阿巴父嘛，对不对？阿巴父是非常亲近的称呼。我们突然跑这个。 呃，现在没改名，没改称呼，是不是？订婚以后就得改改称呼了，改口。爸，第一次叫 <laughs> 叫不自己亲生父母的时候，这个很很奇怪哈。但是叫来叫去就很自然了。一开始叫的时候啊，不是自己父母嘛，叫爸叫妈，很这个自己都心里面就奇怪那种感，不自然嘛。但是信主了，以前是称上帝为父啊，这很奇怪的。 也叫不出来口，但是重生了以后，很自然的，爸，天父啊，阿波记，是不是？就自然的就变了。所以，当你祷告礼拜的时候，就会经历到那种与神和好带来那个很自然那种亲密的关系哈。体会一下啊，有太多人体会了，但是不知道那是什么玩意儿。体会了那个平安，祷告的时候为什么这么呃祷？ 祷告之前慌得不得了，不安。然后祷告了以后，悔改了以后，交托了以后，哎，心里面奇怪就平静了。你是没有办法用你的理性和语言去阐述这个经历而已。圣经今天本文里告诉我们，这是因为与上帝和好带来的那个关系的复合而带来的主观的经历啊，啊，平安。这个平安在哪里？和好了是吧？所以盼望弟兄姊妹，这个很重要。 我再插一个小题，就是说，一个人没有平安的话，是不可能幸福的。不信主的也一样，就像我们刚才说那个啊啊，他他心里面内心的状态，咱先别说这个是不是赦罪那个，他心里很安宁，他就幸福嘛，对不对？幸福的基本就是在心里面平安嘛。你见过一个人一面幸福着，一面心里面这个不安的这样的人吗？那个不可能的，对不对？先有。 平安才会感到幸福，这是基本的基础，对不对？当然，外在的什么条件还有其他的嘛。但主观上先有平安嘛，你才幸福。哪怕是跟着这个人再穷，心里舒服就好嘛。当然，这是一开始的哈，过的时候觉得现实当中压力大了，又想钱还是挺重要的哈，这个 <laughs> 对不对？我的意思就这样，这个内心的状态。其实人追求，我们要努力，外在的条件努力。 啊，包括社会地位，大家年轻人嘛，要努力，尽可能的去争取的，要争取，不是贪心的那个员工，生活要努力，积极的去奋斗，该学的学，该这个武装自己的武装自己，在这个竞争激烈的社会里面，我们也努力去生活，但是你真正追求的结果什么？不为了就是开心和幸福吗？当然，我们追求的不是那种吸毒、放纵、厌乐、犯罪的快乐，至少心里面平安嘛，对不对？幸福嘛，拥有了一切你不幸福？ 你本来是为了幸福而努力，但是你不幸福，是不是？当然，有的时候物质太贫乏也不幸福嘛，对不对？那什么意思呢？心态很重要，心里面的状态很重要。基督的信仰是彻底的解决你在无形的神的愤怒和怒视下那种带来的灵魂当中的焦躁不安的根本原因。有的人说基督教不接地气，我说基督教最接地气。 最现实，为什么？你最根本的问题得给你解决解决。你是谁人？那他就让你知道你是人，你最需要的什么人？然后同时还不否认现不否认现实的什么工作、赚钱、享受、娱乐那样，除了罪以外，对不对？很现实的。很多理想的那个呃哲学家也好，那个呃大师们讲的话，你听了很有道理，但是他他总有一些乌托邦那个层面。 总有一些没有办法解决根本问题那个层面，听了很有道理，但是最终解决不了根本问题。你是罪人的问题，当然他没有认识不到这个问题啊。你审判的问题，所以基督徒信耶稣，你要知道你获得了何等大的祝福，你与造物主上帝、上帝和好了，拥有了这个平安，这是作为人之为人幸福的最基本的条件。 愿神祝福大家哈！我们这个时间一起来祷告，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，与所有因信耶稣基督而与上帝经历客观的和好，并且在主观上也能够时常保守这种平安，在我们心里的所有的弟兄姊妹同在，从今时直到永远。阿门。